El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y afecta la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, etc. Esta variación del clima no es positiva, ya que las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras e incluso irreparables. De hecho, algunas de estas consecuencias ya se están produciendo, como el aumento de la temperatura, la cual ha aumentado 1,1 grados desde la época preindustrial. Este aumento de las temperaturas produce que el clima sea más caluroso y seco, lo que favorece la propagación de los incendios y dificulta su extinción. Esto lo hemos podido observar recientemente en Australia, donde los incendios en el último año han devastado 52.400 km2 y se han emitido 400 megatoneladas de CO2 a la atmósfera. Por otra parte, océanos con temperaturas más altas son océanos que derriten el hielo de los casquetes polares, provocando que aumente el nivel del mar. Esto puede llegar a causar que las islas de menor altitud queden engullidas por los océanos, dando lugar a la desaparición de grandes extensiones territoriales, incluso de algunos países. Para sobrevivir, la especie humana necesita de medidas inmediatas, ya que el tiempo corre en nuestra contra. La unión de medidas políticas con las acciones individuales serán las que conseguirán este objetivo. Para ello, hay que conseguir la reducción de gases de efecto invernadero a través de acuerdos internacionales que comprometan a los países a no sobrepasar los límites establecidos entre naciones. Todos nosotros podemos hacer acciones en nuestro día a día que ayuden a combatir el cambio climático. Por ejemplo, ducharse en vez de bañarse, con lo cual no solo ahorras agua, sino también la energía que se necesita para calentarla, usar transporte público, ya que el automóvil particular es responsable del 10% de las emisiones de CO2, o reciclar. Aún estamos a tiempo de frenar el cambio climático, pero solo si colaboramos.